Chicago Store, it's your boy Lucky Sam and welcome to today's video. Guys, today we are going to be doing 3 decades of SRK, tribute to the legend of Indian cinema 2022 and without wasting much time, I would like us to go straight into it. If you're new to this channel, you know what to do, just subscribe. Bollywood 70 MM की दुनिया में आना और आकर छाना बहुत मुश्किल है 1980s हाँ, तो का जो दौर रहा वो सिनेमा के हम्म। का डेथ का दशक था थिएटर्स की हालत बहुत खस्ता थी हम साउथ इंडियन फिल्म का रीमेक कर रहे थे तो फिल्मों का एक स्तर बहुत गिरा उसके बाद end of eighties end of शुरुआती दौर एक नया हीरो पैदा हुआ शाहरुख खान ओ से कन्याकुमारी का India favourite star an unstoppable wow Shahrukh Khan and one of the Shah Rukh Khan. finest and fascinating actors India's ever seen He Wow. believes in a prayer that says Nasrun Minallah. Wafakahul Kareem, which is a prayer that simply says, God, keep victory closer. And God knows nobody owns victory like He does. wow. Actually इतने सालों में मैंने जो भी किया है उसमें मेरा कुछ भी नहीं क्योंकि मैं जो भी Wow, this dude, this dude is insane. Fans की वजह से अगर मेरे फैंस नहीं तो मैं कुछ भी It's true, without fans, we are we are nothing. Wow. और ना करो तो वो भी ठीक है क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं आई रिमेम्बर उन्हें कैंसर था तो वो ठीक हो गए ऐसा कहा गया मुझे my mother woke me up and she said पापा इन द हॉस्पिटल उनके पैर में और वो बहुत ठंडे थे जब मैंने उसे हाथ लगाया एंड ही पास हुए सो उनकी हो गई प्ले चल रहा है लेडी श्री राम कॉलेज में मैं आके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बैठता हूँ बैरी जॉन वहाँ पे टीच कर रहा हूँ तो फिर ऐसे करते करते टेलीविजन आ गया वो फौजी सीरियल आया वो पॉपुलर हो गया तो मैं फिल्मों में इंटरेस्टेड था ही नहीं बिल्कुल तो मैंने करना ही नहीं चाहा उसको उसके बाद एक और सीरियल वो दिल दरिया किया मैंने उम्मीद वो किया और सर्कस किया वो आठ oh. चार पाँच साल तो उसी सदमे में निकल गए कि फादर की डेथ हो गई माँ थी बिल्कुल हेल्दी थी बट सडनली एक दिन रात को उनको ऐसा कुछ दर्द हुआ पैर में और गए उनका डायबिटीज है और देखते देखते डेढ़ महीने में उनकी भी डेथ हो गई I come from a very normal lower middle class family I saw lot of failure at an early age after my parents died I equated poverty with failure I just want to be poor so when I got a chance to act in films it wasn't out of any creative desire I say this honestly It was purely out of the fear of failure. Oh, ये बता तू तो मुंबई क्यों जा रहा है किसी की तलाश में किसकी Guys, let me know the title of this film. I really want to go watch it. It seems this is about his, you know, his life story. I really want to go watch it. Let's let me know the title. कामयाबी की When I came to Mumbai to work, I had lost everything in my life. No place to live. मुझे किराए का घर लेना पड़ा मेरे पास पैसे नहीं थे so I remember Rajiv called me and give me money for my kiraya of my house और फिर मैं एक डायरेक्टर से वहाँ पे मिला तो उन्होंने मुझे पहली बात बोली थी उन्होंने कहा यार तुम बड़े इंटरेस्टिंग एक्टर हो you are a very interesting actor मैं जी तुम इतने अगली हो मैं तुम्हें किसी भी रोल में डाल सकता हूँ चल बाबा जा इस भूल भुलाया में अटक गया ना तो पता भी नहीं चलेगा काले के सफेद कब हो गए अरे टोपी वाले भाई साहब मैं यहाँ पर जाने के लिए नहीं आया हूँ एक दिन अपने पैरों पे खड़ा होकर दिखाऊंगा हाँ तो मुझे लगा मैं हीरो नहीं नेगेटिव रोल करता मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ मुझे माफ कर देना अगर नाम लूंगा तो वो आई लव यू किरण बदनाम हो जाएगी मैं कभी नहीं हारता Shivani best actor in a negative role wow superstars की दौड़ में सबको पीछे छोड़कर आगे निकलने वाले शाहरुख मतलब Shahrukh Khan first time I am getting an award a major in film industry this one for you भाई दिल्ली से आया है उसने टीवी किया है और टीवी करने के बाद इस मुकाम पर पहुंचा है तो बहुत सारे इनको शाहरुख खान इन्होंने जो मॉल बनाया है उसमें हम अपनी छोटी दुकान चला रहे हैं you know one day I am going to rule this city he said yeah yeah yeah <laughs> wow सपने सजाना सपना Is your competition also younger actors like Ranveer, Imran? I've not come here to compete. I've come here to rule. Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! <laughs> I have not come here to compete. I came to rule. Wow! This is a hard Sigma. It's a hard Sigma. Is your competition also younger actors like Ranveer, Imran? I've not come here to compete. I've come here to rule. मैं हमेशा बोलती हूँ कि और किसी के साथ रोमांस wow. नहीं कर सकते जैसे शाहरुख रोमांस करता है मतलब उनका नाम ही रोमांस है His name is Rom. प्यार दोस्ती है मुझे सबसे ज्यादा Wow, he's the king of romance. Hey yo, I need to go for lessons. मैं यहाँ तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए आया हूँ और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा तभी जब तुम्हारे बाप Oh. तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे जरूरत पड़ने पर एक बार नहीं दस बार नहीं सौ बार नहीं हजार बार हजार बार मैं उस आग में कूद जाऊंगा इसमें शांति आई ऐसी रात है जो बहुत I love you I love you very very much बाबूजी ने कहा जब ने कहा पारो को छोड़ दो पारो ने कहा शराब एक दिन आएगा जब वो कहा दुनिया ही छोड़ बाय ओमनी बेस्ट फ्रेंड जो स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते ना दिखाई देते सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है oh. इंडिया मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करता हूँ मरते दम तक प्यार करता हूँ उसके बाद उनके स्वभाव में उनके काम करने के में एक बहुत ही सहूलियत एक बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं वो the most hardworking human being. Forget an actor or a hero. I think Shahrukh's energy is what is his most appealing quality. My reason of becoming an actor. यहाँ पे तो Shahrukh Khan is my favourite my my inspiration तो हम जैसे इंसान जो कोई सिनेमा से मतलब नहीं है मिस्टर शाहरुख खान मिस्टर शाहरुख खान उसने उस जगह को खड़े होकर दिखाया I'll work so hard that I make sure that all of you get some smiles when you see my film. Yeah. ये आज की बात नहीं शाहरुख 22 साल पहले जब आपकी अदालत में आए थे तो मुझे ध्यान है उस समय आपने कहा था कि hey, what is better is to say that you are the best not bother about others मैं कभी कंपैरिजन नहीं करता आप जैसे हैं वैसे हैं आप बहुत ही बढ़िया हैं आप ग्रेटेस्ट हैं लेकिन मैं उससे थोड़ा सा बेटर अभी भी आप मानते हैं कि अगर सबसे बड़ा है तो वो शाहरुख खान है Yeah, I'm a fan of Shahrukh. He's an excellent, excellent actor. Through his film work, he is known now as a global icon. Yeah, Yeah, movie star. Perhaps the world's biggest movie star. mega, mega global superstar. Forbes called him one of the biggest movie stars in the world. The world's biggest movie star. One of the world's biggest movie stars. Some people would say he wow. is the biggest movie star in the world. Wow! Most popular movie film star in the world. Hollywood legend. Uh, iconic people such as Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan. Go to the movies and applaud actors like Shah Rukh Khan. Hey, yo! happy birthday to you on uh, this this Dubai thing. Okay, that's the name there. Oh, I'm so dumb. <laughs> <laughs> SRK's worst movie. Shah Rukh Khan has been going through a rough patch in his career for the past couple of years, with his films failing to create magic at the box office. पहले जैसे अब शाहरुख खान में बात नहीं रही एज के साथ उनको भी रुक जाना चाहिए हो गया उनका टाइम एज आ गई है सबका टाइम होता है Whether the actor is taking a backseat, whether he will return, and more importantly, can he ever get back into his original groove like the mid 2000s? yeah, guys, I think this is really true, you know? You can find this in most of the celebrities. You're going to find them spiking, spiking, spiking, spiking. But it gets to a time you see they just drop, they keep coming down. But it doesn't mean that their name or whatever is down, but the the films or the music or the content they are producing for the audience, like it's not coming like the way it's used to, but people fail to understand that when it gets to a time, the people, these actors need to take some rest. People fail to understand that way. And then when it gets to a time, the, you know, the people stop, you know, patronizing you because it's been a while, you know, producing content for them. It's part of humanity, I don't know. The Badshah of Bollywood was spotted at Yashraj Studios. तीन सालों से शाहरुख खान खामोश रहे इस खामोशी को काफी लोगों ने उनकी कमजोरी समझ लिया था If you throw me to the wolves, I'll come back leading the time. मालूम है. मालूम है कब से. I'll come back. I will come back leading the. Whoa. Leading the time. मालूम है. मालूम है कब से कह रहा हूँ. आ रहा हूँ. आ रहा हूँ. and there was a lot of negativity. Some of the critics were uh, very personal about my midlife crisis. I will do stuff which I want to, and I will do it all my life. And if you guys have a problem, I just want to tell them, go to hell. जल्दी मिलते हैं पठान से डोंकी डोंकी नहीं शाहरुख डंकी ओ कभी ये ख्याल आता है कि वन डे आपकी ये शोहरत किसी और के नाम होगी किसी और का नाम सुर्खियों पे होगा आपसे ज़्यादा कामयाब होगा ऐसा होगा ना I'll, I'll tell you honestly. हाँ ऐसा बोल दो बोलो ना I'm the last of the stars. You're the last of the stars. oh! <laughs> आपने मन्नत को हकीकत बनाना सिखाया है आपने लोगों को सपने पूरा करना सिखाया है प्यार का मतलब दुनिया को समझाया है बॉलीवुड कई लोगों की पहचान है आपने दुनिया में बॉलीवुड की पहचान बनकर दिखाया है आप रेत पर लिखा नाम नहीं जिसे लहरें मिटा दे आप वो नाम है जो दिलों पर छपा है जिसे कोई मिटा नहीं सकता इस दुनिया में आप जैसा दूसरा किंग कभी नहीं आ सकता Wow, this is freaking cool. <laughs> He's the last of the stars. <laughs> he doesn't care who you are. I'm the last of the stars. <laughs> wow, Sharuk, he has some kind of savage. He really believes in himself and his craft, what, you know, he's doing. That is what you guys also have to do when you are coming up with something, especially me. I believe in myself in what I'm doing and I know one day I'm going to explode so hard. I know most of you say it in the comment section that you become famous one day. I know it that I'm going to be, but I know it's just a reminder. You people just keep giving me, you know, the universe, the world, God has created this world in a such, such a way that if it's not your time to be at the top, it's just not your time. So the right time is yet to come. I keep, you know, putting my trust in God and yeah. And then you guys are coming, enjoying my content. I'm so happy for that. Other than that, it's your boy Lucky Sam and I'm out. Peace.